coba itu lagu siapa ya mas lagu ya? siapa itu enggak tahu coba tahu liriknya tahu kayaknya tahu coba kita akan selalu butuh udara teruslah berawal jika kau kasih cinta kampung Jika kau masih cinta Kebalik lirikmu sendiri kok mas Gimana kalau kita ada depan kita biarin mereka nyanyi? Boleh, boleh. Iya ya. Aku Masuk dari F aja kali ya? Boleh, iya. suka-suka mas. Harapku mas. Ulangi dari depan. Oke. Okay. Kita yang penting bersenang-senang ya ini emang yang bikin lagu ini gue bingung orangnya kita akan selalu butuh tangan kita akan selalu butuh air Jika kau masih cinta kau dan saudara Jika kau masih cinta kampung halamanmu Jika kau cinta jiwa raga yang merdeka Tetap saling melindungi ketika orang-orang serakah datang harus dihadang harus berani harus berani Jika orang-orang itu menyakiti Harus bersatu menghadapi Sedihmu adalah sedihku juga sakitmu sakitku sakit kita manusia ku tak akan lengkap tanpa bahagia ya. bahagia saya tanya kolak sih mereka mangisok loh

我们灿烂的当下，天天天。